wasapu wasapu wasapu maniga yesi twongeye twagarutse abakunzi bacu topu tivi twongeye twagarutse kwa kundi nyine hahandi nyine Shalom shalom yesi uyu munsi tumenya amakuru y'uko umwe mu bakozi ba iwacu topu tivi mu bajournaliste umwe mumenyereye cyane ari ngaha ari ngaha aha turi mu cizanye tuje kumuraba ko ari hari batubwiye ko ari ntuzaherere nimba ari ngaha nimba ari hariya kuri pisine ntiturabimenya mugumize amaso kuri kamera muri kumwe na janvier kuri mike aduma diba yesapu ngaha turareba ko twamubona aha hafi kabisa mbwa turabona kameramani kameramani turi kumwe yesi bakuzi ba iwacu topu tivi twababwiye yuko twatembereye mu kizanye baca batubwira yuko umwe mu bakozi ba iwacu topu tivi iyo bari ngaha ntituzi ibiharimo mugabo ngo bamwe batubwiye amatwi dusumira yuko yo barimo aroga reka turabe neza na neza ko yo bari ngaha kuri pisine yesi Cameraman, twagiye Kaila Kaila Yes, bakuzi Watch Top TV uko twabibabwiye turamubonye ya cameraman come on Ngwitwa Bungu. Ah, Kaila Kaila kabisa turagukeneye kabisa. Kaila. Kaila please turagusabye kabisa tuvugane. Ah, kukaze sasa. Kai turagusabye n'ukuri ngo hano kabisa. Turashaka ko tuvugana kabisa. Yes, bakunze wa Top TV ko bigenda kose ko bigenda kose turabikora. Kaila maka tumupugishije. Ebana eh, yaje kuryoha kabisa muri sport yaje muri natasiyo muramubona nawe uko ameze neza yesi kayira purize turagusabye kayirutse kabisa tuvugane turakwinjiza iminota mikeyi kabisa egera ngaha ni iminota mike nta minota myinshi tuganira iminota mike yesa ngo yoga navuga kayira kayira ushaka umwite kayira ushaka umwite kayitesi ushaka umwite fayiza unamubona ngo ni urufi ati waraye no ndi urufi nyine ntabyo ushatse ndoga ngaramye eh, muramubona abagoye abagoye bari mu kazi kose kabisa abagoye faiza kabisa tuvugane gatoya faiza bite faiza misawanda sikumi eh, urameze neza nene mu mazi bafise freshe eh, uryoshe eh, kabisa muramwumva <laughs> hama yesa amushaje ubushaje ni urumva kuri umujegere umva ngwishaje bayibage ni bayibage kabisa kabisa <laughs> faiza makuru imisi ni meza neza ndashima pe reka tugusanze amaye amasaha y'igitondo amasaha abakozi bari kuri ni mu gitondo cyane uri kuhawe n'ibigenze gutyo ibintu mwe mwihaye ngo umuntu ngo aruhuka ngo wikende oya twebwe kuri twebwe ni umwanya ufise akanya yes jeje utegerezwa kwanza kuruhuka gera akazi kanje nagahejeje uno mwanya naje kwanza kugira iki yes bakuze watch top tv ebana ibintu niyatari cyane urabona ukuntu yoga agaramye kabisa kayira kayira garuka kabisa turacyagukeneye kabisa minota mike cyane ok ko mubisabye ntacyo reka mugabo gusa ntimuze musubire kuza ahantu ukiye ntimuzi ibyo arimwo ntuzi uwo bari kumwe ntuzi icyamuzanye uca umubwira ngo ibiganiro ibiganiro ibiganiro bifite umwanya wawe itondekanye witonde eh, jewe oloha ariko ndabyibona none birakunda turaganira ariko ndabyibona none oloha uko ibugoye yes bakunze watch top tv ebana kayira tugira tumubaze umuntu aje usaba umuntu bazananye ntiyaje wenyine kari kumwe nani shewe ndi kumwe n'umukunzi wanje ari hewe umukunzi mazi yaba ari mu mazi nko wamubonye twamubonye <laughs> ariko vraiment Faiza nuriya ariko vraiment ufata umwana w'abandi yawe ucumwagiriza ko twasohokanye niko ari yambwiye ko atawundi muntu aratari <laughs> kuba erega aha ni mu hotel yo waraye ukeneye kumenya ko nonaje vugisha ukuri turagenda kubaza kuri ese naho woga baraduha amakuru naho noba naraye ngaha ndabifitiye uburenganzira bayiza ehehe uryoshye uburyoshye sha usanzwe ukunda ibintu byo koga je nivyo vy'iwanje hari hakubesha cyane muri muri ground tugenda urabe ah, ah, tugenda urabe tugenda urabe reka kubesha jewe ngano windushe <laughs> wabonye wasanze ndi wasanze ndi muri inagusanze muri garamu wacu uvaye oya sinavuyeyo none umuntu yoga aguma muri gara cyangwa uroga ugatembera ku gira gatoya tuko turorosha ubuzima amaraso abashe gutembera uporoje iminota jewe napororonja nk'iminota nk'iminota nk'ibiri ndi mu mazi ndani nk'iminota ingahe ibiri eh, ku kazi bita arena roturu ngenda ngaruka ibi bintu byawe urumva ubikora nk'angahe mu jewe ibi n'ibintu by'iwanje keshi iyo narose akanya ko nakubwiye ko dufite akazi tuba tuko turakora iyo vyankundiye ni nka kabiri mu nda nyuma y'akazi urumva ucuta kwiruhukira ngo nyuma y'akazi ngo aca yizira kuruhuka kabisa ari byinshi biba vyakurugiye mu mutwe Faiza ndagusaba ikintu kimwe ufata nk'iminota mikeya ukaja hejuru tukaganira igitambo bitari mazi okay kubera mwabinsavye reka ndabibakorere nta kibazo thanks thanks bakunzi ba watch tv ubwo twari kabisa yadukundiye yatworoheye kabisa abana ntiyatugoye kuko dusanzwe tuzinanye cyane ndazi ntiyari kutugora kayira bite rero ni byiza urameze neza ndashima vuba biraboneka kabisa furesheni zose kabisa ebana uburyoshye uryoshye <laughs> uburyoshye niyo ugenda urabyumva bisa kabisa iyo ushaje nawe ubushaje niyo utambuka urumva ko uri umujegere ebana ngo urajegere iyo ushaje <laughs> bana kandi mbwishaje kabisa eh, oya reka ifo kuzirespektinga <laughs> okay nzibike rero wowe uzifitiye bakuza <laughs> watch top tv bana kabisa tumusanze reka tumubaze byinshi kuri we no ku mwuga wiwe amaze iminsi akora yes faiza kari mu kiganiro ok namwe murakoze naho gusa muza muratera umuntu mutamuteguje kandi virema si byiza muzoze murabanza mutegura umuntu ubanza mubimubwira ni ibintu bisanzwe twakumvise kuri ngazo twakubuze nyuma y'akazi twakubona uri mu kazi nyuma y'akazi ntitwakubona mm, twakuronsa tuvuga ati nima katukuru tuvuga ese ninde wabwiye ko ndi ngaha eh, dufite abantu babacengetera barondera ego vurema muri yaranja ndabizi dukoresha amaradari na cyane cyane twagumye twakutoye ahantu reka twakuroka ariko kayi <clears throat> none ibintu byo koga ari ibintu by'iwawe cyane ndabikunda kandi cyane ah, utabeshye cyane tutatwamenya mu bintu by'ibyo uri mu bijyanye n'inkino umuzi aho twasanze uri muroga tuzi ko twabona gusanze siporo yawe ari nko gukina futuboro njye nawe n'ukuntu bikunda <laughs> oya igihe jyewe ndimwo futuboro yego ndayikunda kandi cyane kandi nayikunze imyaka myinshi kubera n'abantu benshi mu kumenya bamenye muri futuboro ndakunda umupira narabaye umufana bikomeye kandi cyane ariko mu nyuma nza kubivamwo ibintu byinshi nagenda cyangwa gushika kuri ino saha simvuze ko nakunda umupira kubera ko n'akazi kanjye nkora nsanzwe menyesha kuri wacu topu tivi menyesha ibintu by'imipira mhm. ariko rero haba hari nk'akanya ko kuruhuka ngo wari uje kuruhuka atireka ngira akanatasi gatoya ngaha mwe mumenyerere umuntu ngo aruhuka muri wikendi nicyo tumenyereye cyane cyane ariko tw'akazi dukora ntabwo twe akazi kacu dukora tugakora buri munsi ntituraba wikendi urumva rero bisabye kuronka akanya nturaba wikendi yesi yesi ngo bafite akazi kenshi kabisa ngo bari mu kazi kose kabisa kayira kumenyera ibintu by'inoze uri umutangazamakuru uri umujournaliste kuri Watch Top TV mu bintu by'inkino hmm? utubwiye ati warusanzwe unabikunda ni nabyo bakumenyereyemo uba warigeze gukina football gatoyi nko mu bwana bwawe cyane nje kuva kera nkiri umwana mutoya cyane nshiga guhera mu wa mbere sinigeze nkine ibintu by'abakobwa imikino y'abandi bakobwa oya je nakunda ibintu vy'imipira y'amaguru nk'abahungu ariko sinajye kuronka akanya bivanye n'aho ubu uri cyangwa bivanye n'ababyeyi ntibagiye kumpa umwanya kugira kubera nk'ibintu kera ibintu twari tubimenyereye ko umukobwa ashobora gukina umupira w'amaguru ariko urazi ko umupira w'amaguru abakobwa bawukina hari n'iserukiragihugu w'abakobwa mu burundi ariko rero jewe ayo mahirwe ntayo naronse bivanye n'abavyeyi banje ko ntibari bwamenye ko umukobwa ashobora gukina umupira kandi ukamuteza imbere mugabo warabikunda je narabikunda kandi cyane no kwishuri waragerageza ugakina je kwishuri narakina kandi nakina mu bahungu cyane nyine ukajya mu bahungu bakagutora neza cyane twakina n'abahungu ko bari bamaze kubona ko nzi umupira w'amaguru ariko yewe bivanye n'ukuntu ubuzima urabizi bugenda burahinduka naho ugiye kuba mu nyuma ntinda ndabiheba ndavuga ariko ko nifuje kuwukina bikanka ariko sinoca mpeba reka remba umufana wawe yes yes gaciye avuga ngo reka abe ngo w'umupira w'amaguru ngo yarawukunda cyane kandi wakina no mu bahungu bacose yarakomeye abuca bose iyi nitara itabaye develope kabisa ngo nko mu namba z'abakobwa ngo bakaze gose uri nka kapitene kapitene mm, asanzwe cyangwa imana nagiye maragiye no hanze maragurira ubugoye cyane bwaje mbona imyaka sikirenga n'umva na washusha usanga baragutora oya bivanye n'ibyo ndimwo n'ibyo ntegura iby'umupira byo kuwukina ntabyo nta bindimwo byaraheze ariko gusa ibindimwo ni kuwukunda ari uwushoboye mbere nkamufana nkamufata mu mugongo yesi yesi ebana ngo arakunda umupira ku buryo ngo aruzi n'ukuntu babikora ngo bibafasha n'abana bakina umupira none kayira muri bintu by'itangazamakuru wabyisanze mu gute ko warakunda umupira hama waje mu itangazamakuru gute kugira uvuga ati jewe ngira nje kuba ntangaza umupira kabisa ku ma interview bugoye rwose tuba tubibona ebana eh, usika bugoye rwose kabisa eh, ugoye bugoye hama uko mm. niko n'abantu benshi mm. batabitahura hari abantu benshi bambona kuri YouTube babona ndiko <laughs> bakavuga ati mm, nkaza numva telefone barantelefone kayitese kuva ryari uri mu journalist nkababwira ati eh buri ugoye ugoye <laughs> itarazo umuntu nyene uraza abazifise umuntu arazigendana yose rero kuzishira ku mugaragaro ugaronka amahirwe yo kuzishyira ku mugaragaro mm. ni byiza rero kuzikoresha jere naragize imana ndonka amahirwe yo kuzishyira ku mugaragaro ibintu bigenda neza numva ariko wowe watangaye niko n'abantu benshi batangara ko je hari abantu bambona akavuga ati hmm, uyu ni kayitesi no guhara bagaharira namwe bakayapura bakavuga ati oya uyu siwe ariko rero bavyumve ni jewe nkorera kuri Iwacu Top TV kenshi nkunda kubashikiriza ibintu bijyanye n'inkino umwanya wose muzogoma mubibaza Kayla yes muramwumva kabisa ngo igihe cyose ngo abahari eba na Kayla none iyo mpano wayisanze muhama benshi barabikuze nta bantu barakubwira ati kabisa ibyo bintu si ibintu by'iwawe vinyuma oya nje abantu benshi mfise nta muntu n'umwe arigera aza anca intega mbwire ngo kayitesi ngo biva inyuma ahubwo nje mfise abantu benshi bantera intega nkaba numva rero notuma rero mbandanya gukunda ubujunanisite bw'iwanje kubera abantu benshi barantelefona ahubwo bankubwira ati ahakosora gira uku nkababwira toke muze murambwira aho mubona bitagenda neza muze murambarira umva rero benshi bantelefona bambwira ati nukuri bivanye uko umeze n'ukuntu twari dusanzwe tukuzi icyo ni ikintu cya mbere cyoroshye kuri wewe kandi turizeye neza ko hazogera kwiga bikaba neza nta muntu agutoramo ikosa umva rero nkaho numva nishimye nkumva nyine ko nyoshye nawe tubyumva kubera ko <laughs> abantu baguma bantera intege nta n'umwe nta n'umwe ndaronka ambwira ngo icyo kintu uri kurakora ntikigukwiriye ubikora uko utari ko ahubwo barankosora sawa sawa ngo bose barabikunze ukuntu yaje muri iyi gemu kabisa ngo yaje neza ngo yajye banamushasaye kuko ngo barabona ukuntu akunda umupira ngo baravuga ati ibintu ni iby'iwawe ahubwo waguye muri domene yawe kabisa kayira none ko tuzi ibi bintu by'itangazamakuru hariho benshi babifata ukuntu usanga babinegereje bavuga ati nk'uyu muntu ashobora kuba ari nk'itandira birimo ashobora ko umuntu ashyira isoni kugendukana imbere y'abantu wantaka nk'umukobwa ubivuga kwiki nk'umuntu iyo bavuga ati ubu ni nk'ubusatisatsi bibintu kandi wowe ubona ko bikuryoheye kandi ushobora kuguteza imbere mu kazi kose hategerezwa kubaho hategezwa kuba haba gupinga cyangwa hategezwa kuba abantu batumva ibyo bintu hari abantu badakunda iterambere ariko je wabwira yuko kuba umujournaliste n'iterambere ku ntara cyane cyane nk'iwacu imuyinga kura ziko atateleviziyo twari dufise ariko ubu turayikora tukabereka umupira ibintu bitandukanye ubugenegene butandukanye turabucishako nibaza ko umuntu wese yotahura ko kuba umujurnaliste no gushikiriza ibintu byabaye mu ntara iwanyu canke mu gihugu kugira uwo ari we wese umunyagihugu muto muto abashe kubironka abashe kubimenya umva rero uwo yibaza kumenga bwo bari ubusazi je ivyo intege na cyane cyane ko mu kazi haba abantu bakwita bakwita uko bayishakiye bacana intege eh bacana intege canke bakakwita ibijambo bumva bikenereye je ndi muri ba bantu nafashe iki jewe ntushobora kumbwira ngo kiriya kintu ni kibi jewe ndakora kugira ndabe ko ari kibi yes ayi muramwumva gorana ngo arishikira mu ngukuri kose akagusanga indani mu kintu cyose abagiyemo Kayla ibi bintu tumenyereye twumva abajournaliste baba baravyize barize amashuri journalisme barayiga mugabo uvuze ko ari impano wisanzemo uba gutera intege uba harimwo bamwe mu bakora mu mukora mu gumwe canke nta bagenzi bo ufise uvuga ati ngisha urabyumva ni hatari abagwayi ugaje usanga ari karandika hariya none mane Baje we ni impano yawe mugo uravuga ati jewe narabonye ko ariyo yombeshaho reka naco ndakijemwe none inyuma y'ubutangazamakuru nta nta bindi bintu ubusanzwe ukora gusahiriza mu buzima bwa misi yose je mu bintu vya mbere je ndumudandaza ndase uradandaza yego amagana je nkorera mm, ahantu hepfo ya Iya safari roge uri kuramanuka nk'uzojya kuri oberge ahantu kuri resitora yitwa heveni sayidi ah, heveni sayidi naho ndayibona ahubwo sirenze ikajya naho iwawe oke jewe i si iwanje ariko harimo ikiyosike ihari ibinyobwa byo kunywa by'ubwoko bwose je numva njejwe humva njejwe kushikiriza inkino nkajejwe no kwivuna inyota bene gihugu abakozi ba top tv naho mvye vraiment ndamusanga aho hantu ngo yakugenda ebana eh, ah ya ni bari kubura akantu kagacupa karekare nakunye bana next time kabisa next time tuba turi kumwe nawe urahawe kaza nundi musi vuga ngo bari twara bari ngo baragerageza kwiyungunganya mutu na turiya eh, bashobora ku dufate guhanura nk'abandi guhaguruka rukiri ruto cyangwa rumaze kwisununura eh, rushaka kwiteza imbere nabo bakishije mu bintu by'imana baba bafise mugabo isoni zikaba arico kintu kibananira kuje imbere ya public gukora kandi baba bafise ikintu cishi ibintu byinshi bakora bikabateza imbere bigateza imbere n'igihugu ni nikiye kintu ubwira nk'abakobwa bagifise isoni bashaka babona ibintu bashaka kujya mu mugabo bikabananira kuno izo mpano zabo bo zigaragaza mugabo ok ikintu cya mbere nabwira abakobwa ba sisoni mbi isoni barazijya mbaza mbaza nk'ubazi ok ikintu cya mbere nabwira abakobwa ikintu cya mbere gira disipurine mu kazi kawe kose ureke gushyira isoni umuntu uwo ari we wese wiyubahe wubahirize ibyo biba bikwiye hama abavuga nabo inyuma abantu baguma bareke bavuge bareke ngo wase ngo ngo yahize mu ndakora twe batangiye kutuvuga batazi n'inda ba mama bacu batwe abantu bazovyara kabisa mutarasesekara no kwisi jewe nk'ubu dufata ikintu ca mbere no kubwira wewe namba ufise itara yiwa uri umukobwa kabisa cyane ca mbere banza wiyubahe banze nkumve mbico ngiye gukora ni giki muravyumva bakunze wa top tv hama wubaha abantu wumve icyo ugiye gukora kuko icyo ugiye gukora ni ikintu kiwowe kigiye kukwinjiriza mu byo ugiye gukora bizotuma bikubeshaho mbaye amajambo y'abo bantu niwatinya abo bantu ukagira isoni mbuzozijya yes abantu mbe kugaburira abantu bavuga byinshi je nk'ubu birirwa baravuga ariko cyuko bavuze imana hejuru hariya baba bari kuma bagira iki ariko baranyandikisha ku mane umva imana iguma ikinyibuka ko hari abantu bari bariko baratera induru hejuru y'iwanjye kakikora rero akantu nicyo gituma uguma ubona nkanyorose nta stress nta kubera iki abantu batangwa kutuvuga tutarabaho batazi mbega kayitesi ni umukobwa ni umuhungu nkiri mu nda mama uno munsi none cyamva ngiye kwiyumvira ngo ndeke kwerekana impano yanjye y'ubujurnaliste ndeke kufana umupira ngo kubera abantu twe umupira twarawufanye gushyikaho batuvuga nabi baravuga ngo turi abagore b'abakinya ariko ibyo byose byo ntibinci intege warabirengeye usanga utera ntibituma kubera iki urazi igituma umuntu we yicara hariya akavuga ariko we ntabazi ibyo urimo hari n'igihe ataba yanakubonye ubwo gusa ukumva gusa kubera asanzwe abona ko ume umeze neza utaraye ubusa hari icyo umusumbije akabyuka yiyumvira izina rya kayitesi usanga ari kwirigara ngo kayitesi umugore w'abakinnyi none se bitwaye iki se hano b'umugore w'abakinnyi bitwaye iki bitwaye kuri mu kazi kose bitwaye iki ugoye ubugoye je uravuga ko n'umugore w'abakinnyi ukavuga ko nkunda umupira ngira iki ariko je mba nasumye mwana wanje mba namurihiye minervare nzu mba nahejeje kuriha ese bigutwaye iki bitwaye iki kabisa akazi rero uraba intumbero ufise uraba icyo ugiye gukora uvuga iki kintu gifise avantage iyi ku muryango w'uwanje iki ninagikora kiraza kwinjiza hama wubandanye n'akazi kiwawe kubera abantu ushaka ukora icyiza kijya cyiza wakoze hari umuntu azoza abona ko ari kibi azoza guponda we rero banza aho nyine abantu nta n'umwanya ukwiye no kubaha n'ubu ugiye kubikubwira umubwira ati hmm, ebana eh zari diri zari amafaranga mbe wari ubwira ejo eh, nzinduke mera neza ko nako gihe ibintu byo kwambara neza amazi ibintu by'iwanga ukibibona <laughs> ndikunda sana <laughs> urumva ni ikintu kimwe agenda nawe ati ushobora guhimiriza ugaruka rw'abakobwa cyane cyane urabona ko nijoro bakubwiye ati isoni zirabazibira cyane mu bintu byinshi byo bashyikana imbere wababwiye ati kimwe nimwoti ndero cyangwa ngo murenge ku mico n'akaranga k'uburundi mugabo mukora ikintu cyose mufokasinga imbere muraba imbere icyo bateza imbere n'icyo teza imbere umuryango n'uburundi nabivuze ko nisunze ko wowe narabonye mu bakobwa bamwe bagerageza kwiyungunganya mu tuntu n'utundi warigeze gutegura ibintu bya vya defile domode urafise nani mbe babita mu iki bajya bamodo haba modo babita ngo iki bajya ngo iki ijya groupe yes ijya gurupe mfise nyinshi kandi n'umubwira mpindura izina kubera twe buri mwaka duhindura izina kumuhindagurira ah nkuma mpindaguriramwe narabonye uwo umuntu ategura amasho nubwo ukiri hasi cyane mugabo nkawo wahagaye arya rugero rurashimishije antaki nkawe kuri level yawe eh, warazanye gasore umuntu atoroshe muyinga none ndakubaze ucu vyumva si urugero rute ni runini ni ninde ngahi muyinga ari bwigere yumvira guhagurutsa gasore amuzane kabisa faiza ngo bari mu kazi bumva ari ruto yaguhagurutsa umuntu nka gasore babara wizi ukuntu ahitinze ubu avibujumbura agiye kubita concern nka aha nta uvuga ngo ni umuntu ngo ni ibintu bitoya ariko kweka imana abantu b'abanyamuyi fayiza babadada bagitegemeye amahera ku bahungu ubabwiye iki ntubabwira ati kura amaboko mu mpuzu mwubake izina ryanyu bareke no kubagaya ndakubwira ikintu kimwe cyane kiryoshye kandi cyane nabonye ritangira rigatuma ku munsi wunguka ikiro ni ukujya inoti z'iwawe urabyumva biraryoshye <laughs> urashobora ukanywa agacupa ukiyongera ah, iraguha inyama ku hariya nshizanye hariya mu bintu by'amamisikadoro ku bintu henshi ubibona muramwumva eh, kayira imana reka nabwire ikintu kimwe azi ikintu cya mbere kibabaje urumva urashatse akaragura agafanta nyine urumva biranse umutima urakwanze kaza wumvura telefone umuhungu we wanango sheri ngo numva ngo ushaka ngo akarangu n'agafana ngo bana ngo je yari afite mfite nta n'umwanya mfise kandi inota arazifise ariko abeza abahungu badukunda baducanga mugabo acavuga ngo twebwe tubacanga <laughs> muravyumva kabisa mugabo we nk'ubu je nka kayitesi niyumviriye nka kayila mama love niyumviriye ubunyene kuvuga toke mucizanye cyangenda ntora ibihumbi vente n'ibintu bito cyane nka cyangenda nka cyangiyo iyo yenkare nako kasuma inofu kamwe atamuntu ancishije mw'ijisho kuri bya bikorwa byawe kuri bya bikorwa byanje mba ndiko ndakora hama hari inyuma naho induru ziba zibarembeje ngo yerererwa amahera ngo birakuraba se kaila nene je ikintu namvuga urabona nk'abahungu umuhungu dufata nk'imba hejeje ishuri cyangwa amashuri amunaniye aravuga ati reka ndabutunura iyo ngunganya mu kugira nshike imbere mugabo usanga bitandukanye sirito nk'abakobwa batize usanga bamwe bavuze ngo ntagiye kurima ngo ni ngorane bo bataye kujijuka bukebuke barajya mu bintu ugasanga n'abayeda ahantu bagiye gufasha bajya bubaka kuki nk'umukuru umuvuga avuga ati ngiye kuba umufotographe undi ati ngiye kuba umudj mutumva ko namwe mwo mubihagararamo mukavuga muti nanjye ngira nkore iki kintu nuba kizina raba nka dj fani Eh, fani niwe eh, yewe ana respect to you fani fani kansa arashoboye ujya urabona n'umu DJ ivyo kuvuga vyo amajambo bimubwiye kwera aza kaza arimwo ari mu kazi kose ari karakora ibintu bitunga umuryango kandi ikintu cyose nobwira abakobwa akazi kose nta kazi kagayitse gahari ushoboye kuba umuyedi bumuyedi ushoboye kubona ahantu wokoropa cyangwa ugakura guha amahera kora ivyo nyene kuko atasoni kubera kugira urindira umuhungu ngo ngo nta kazi kabi kaba ngo umushahara ni umugi kareka umushahara kareka inoti hari inoti bambe ari nke mvuze ari nke ziba nke gute wazitoye biravana n'akazi oh, ushobora gukora ari kanini yakuye ugumye uryamye muhiruzo ciye aronka ayo makeya we kuva mu gatondo hari nijoro watoye mwibarabara ya none ko ni mu kazi none none we nawe ntacuri mu kazi kose uriko urakora kugira uzohembwe ku kwezi eh. none ubu utagafise nawe ntacyo wogaya atacufise bavuga ati atacufise ntacyo kabisa kabisa ukora akazi uri wose wumve ko aho uri hose uri umukobwa ushoboye ushoboye akazi kose ukora icyo ari cyo cyose gishobora kukwinjiriza gusa sindagutumye kwiba cyane muri za ngeso zibi za hariya nawe uca uzibona ko kazi nkora agenda dandaza nzana abantu ndafise gurupe iwanjye idefira abamodo mva ndadandaza mfise ikintu cinjiza basi igihumbi ku munsi ariko nkakibona organiza n'amashungu akomeye warakaze burya umuntu wangu wicaye naho urashobora gusanga nk'umuntu yakwisemo kositime imishatsi yagura atagihumbi ufise usumbwa n'umukaranira yangu urabyumva umukarani wafise akazi ngo umugabo yakwisemo ikositime ku kirato kimeze neza ariko mu mufuko nta kazi afise kaza kwinjiza igihumbi nta niba ibihumbi bibiri afise mu mufuko ucuza kumbwira ngo urumuke ah, eh, nibyo ashavuze neza cyane kabisa ukabe gato mugabo uba ugakora kabisa uvuga ati ndikibwire izina neza wikoze wipodo ariko atagihumba ufise usumbwa n'iki umukarani hariya ariko ari ingenzi inoti zimeze neza akomeza kubahimiriza ati dukore cyane kayira tugaruke mu kiganiro cyacu kabisa urakoze cyane guhanura urwaruka rw'abakobwa sirito niko nagiye ko cyane cyane antake nk'umukobwa arimo arakora kabisa bishimishije hariho benshi babigaya mugaba bigaya ngo mumutera n'intege ngo ntanuko ngo nimumuce intege kabisa watera imbere ngo mugabyiza ngo mukwihangira imirimo ndakoze ikintu kimwe uramvuze nasumye muhira ndose amahera narisha inzu bintwaye iki ndagufitiye umwanya se respect kabisa ngo banza kugayika imbere kuba umuntu na cyane cyane twese nga twaraciye mu buzima bubi baratuvuga bitandukanye ariko kubera imana reka imana yitwa imana kabisa ubu turi aho natwe twumva dushaka naho umuntu aguma ashaka byinshi step by step ngo aguma ateraje imbere ah, cyane none turabona umaze uri muri carrière yawe y'ubujournaliste mugabo wifokariza cyane cyane ku bintu bya vy'inkino mm. eske nta nta bindi bintu butegekanya kuba kunze wa top tv ibindi bihe ibindi amandi mamiso ibindi biganiro ah, abakunzi ba iwacu top tv mu minsi ndafata urugendo runyerekeza ahantu zobaza ndabazaniye amakuru ameze neza kuno kuri ah, ibintu bimeze neza reka reka yasohoka igihugu gatoya ugomba ugiye ibintu bimeze neza atari banga ni mission ya iwacu top tv canke ni ni ni zobangiye kuri mission y'akazi ya iwacu top tv n'ibindi by'ubuzima ituru uyu mwaka kabiri mwaka turabafise kabisa ibintu muri iwacu top tv bimeze neza amafaranga ariho akazi kose kuba aya mafaranga rero ahari umuntu acyakora akazi kose abana fayiza ngo ajabuse n'igihugu mbere bamwe muvuga ngo mubandanye ubu ngo arajabuse uzogaruka vuba cyangwa n'ibitsi ufata umwanya ibintu bigiye muri misiyo y'indwi zibiri imezi ibiri atari banga ugiye ugiye ujyabutse ugiye mu Rwanda mu Tanzania Kongo eh, Uganda yariya kwa magufuri ibintu vyi nawe ubibona Dar es Salaam kwa magufuri kapta kaira to tubona umeze neza mimisi uri mu kazi kose twizere ko uzotuzana nka interview ya, ya magufuri eh, ariko byose birashoboka erega byose birashoboka hariya urazi bari mu myiyamamazo ushobora no kugenda ariko ariyamamariza ugahita uyizana erega ni ibintu bisanzwe none erega inoti zihari nta kidashoboka bakuze wa top tv abantu bari mu kazi kose kabisa ngo ziyaranja eh, ngo abantu ngo dukorere umuti twizere ko uzotuzanira basi babarundi bacu basi bari hariya twizere ko bishobotse byo abakinnyi benshi bakina yo babarundi bakina mu ntamba mu rugamba tuzi hariya dushobora kubazanira amakuru yabo y'ubuzima y'ukuntu hariya babayeho ukuntu bari kwarakinira ikindi gihugu bakatubwira kuri byinshi ubuzima bwa hariya ibyo byose birashoboka kubera manajene nicyo kintu cyatumye andungika kuri iwacu top tv yes ngo mwaka turi mu kazi kose ngo imana idufashije n'ibindi muzobibona kabisa interview tazokora ni ku isi kabisa ngiye muri mission y'akazi nawe cyuvyumva muramwumva Faiz agiye kudoza idarapo arakini mugabo arakaruna bonye ngira ndamubaza agiye kudoza idarapo y'u Burundi eh, Dar es Salaam sasa mugabo eh, yambaye yambaye yambaye akantu gakarasita ka Kenya ah, ibintu ah, none ntituri muri East Africa ntabyo wemera basi ko turimo canke nawe ufite gafite umubogo oya ah, oh, ndi muri East African community vugisha ukuri rega naho yoba hari imana rega n'ibintu bimeze neza nawe uciye umva nkuko ahita savuye iminga agakunda n'umunari muri Kenya nuca umva ko ari twizere ko uzosubira uzogenda wambaye basakantu k'u Burundi kagaragaza igihugu cyacu. njye ndakunda uburundi cyane cyane cyane ntegerezwa kugenda nambaye ndasa umupira w'uburundi wanditse ku burundi ntegerezwa kugenda ndawufise ntegerezwa kugenda nahinda ibintu byose ari uburundi kubera iki ngiye mu kazi aba umurundi antumye umva rero sino cyangwa nambaye ibintu byo muri kenya ntari mu kenya umva twizere ko uzoduza idarapo ryacu na cyane cyane ko nkunda igihugu cyanyibarwa fayizuri siri kuzogaruka kubera uzogaruka we eh, kubera wala amazi amazi ah, misa aryoshye Faiza ah, arashaka guhura na Simba ugasanga ibintu bibaye ingorane wewe uzahura na Diamond kabisa garuki ko bara batanasha bose bamukubisa akantu karemere erega eh, bajya atari uko gusa byose ni noti imana erega saba hatari ngura baruta mm. unone basumvye iki ah, Faiza basumvye noti uraruta zari uraruta tanasha basumvye iki urishuwa cigiki mondi reka ndabwira ikintu kimwe ndiko ndakora banzureke ndiko ndakora ndiko mpiga amafaranga bajya bose kugira bamere kujya bamenyekane zabaye amafaranga kandi nanjye muyinga ndamaze kumenyekana zijya mekapu zijya nguhe babandika zijya plante umuntu agiye muri saro byose mani byo bajya jenewa ndabasura nk'ubu ugenda ubifise gashaka twabura umujournaliste biciye muri izo nzira wumva atari ingorane eh, oya none ntumva ko twaba duteye imbere na tusa tugiye kumenya oya imonda gutwaye gashaka wumva tuzosohokora nka gute muri watch no bibagira watch TV no nguma nkora ah. ngo misi mutwaye makiyeze nkazogaruka ngo naho mundi yose ara <laughs> sinagumayo bure oya kwene niwo <laughs> none urya a ah. amaze kwahukana n'abagore bangahe niwe usanga agiye ashima abo yarindiriye east africa arazungurutse usanga asigaje burundu murundi kazi ari oya nibyo ukunda ujya gusa ukwiye mwokora gusa ujya watora inoti ya mugahita wigarukira amani ujya niyo gutesha umwanya ko ujya ntiyubaka faiza twizere ko ibyo bintu bitazoba mugabo uzobwiye kuri misiyo bizoba kuri misiyo ya iwacu top tv we ari joke ngiye kuzana nk'uko babinyizeye nk'uko manageri yanyizeye ngiye mu kazi kose hanyuma ibisigaye ni badaye ni nyuma saa bwira akajambo kamwe ku badukurikiye kuri watch top tv hajya ubabwire ati ngiye kuba aba ariko baradukurikirana kuri iwacu topu tivi ikintu cya mbere banza mugire like hamugire sabone hariya ahantu kuri ka gakengero ukabona banza ugafyondeko hanyuma ibintu byose ubandanye bikurikirana ku makuru mashyashya tuziba tugiye kubazanira banamusharinge kabisa idarsalama muyarindirane igishika gikomeye turi mu kazi kose iwacu topu tivi ngo ari mu kazi kose turi mu kazi kose ugoye bugoye bakunzi bayi wacu top tv ebana eh, nk'uko twatanguranye neza ibintu birangiye neza ciao ciao shalom shalom